Сияет чечетый гаража. Суровый бой ведет ледовая кровь. Надя, ну что у тебя? Раз, два, три, четыре. Добрый мы были, что поставили четыре. Залечу, спешу, спешу, спешу на листе навстречу радуге луке. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу. Из песни этой хочу по свету, хочу, хочу, куда хочу. всегда тяжело. И ты подо мною. батьків і дідусів і бабусів, які тут присутні сьогодні підтримували наших спортсменів. От і перед тим як нагородити е, е, переможців, хочу сказати, що не розходьтесь, оскільки на вас наприкінці чекає ще один сюрприз. Я про нього скажу на останок. І так, переходимо до нагородження. Грамотою нагороджується за участь у районних дитячих велоперегонах, присвячених Олімпійському тижню в Україні, серед дівчаток е, шестирічних у змагання на самокатах за перше місце Теремицька Терелицька Дар'я. Прошу, Даша, прошу сюди. Качан Олексій зайняте третє місце. Шести років на самокаті. У змаганнях на самокаті Черв'яков Богдан зайняте друге місце. Молодець. Макула Тимофій за перше місце у змаганні на самокаті. Шість років. Вікторія за друге місце у змаганнях на самокаті 5 років. Білоусова Діана за перше місце у змаганнях на самокаті 5 років. Оплески, оплески підтримуйте. Хто знімає, робить фотосесію, хто підтримує. Канюка Даніл, третє місце у змаганнях на самокаті 35 років. Моя красавиця. зайняти третє місце у змаганнях на самокаті 5 років Короленко Олександр. За друге місце у змаганнях на самокаті Вялих Ярослав 5 років. За зайняте перше місце у змаганнях на самокаті 5 років Іванов Назар. двоколісних велосипедах 5 років. Третє місце стрибайло Арсен. Арсен, будь ласка, за нагороду йди сюди. Оплески, оплески Арсену. І продовжуємо нагородження. Друге місце. Двоколесні велосипеди. Кетов Трофім 5 років. Василевич Богдан перше місце у змаганнях двоколісних самокатах 5 років. Молодець, аплодисменти йому, оплески. Гордон Барера, перше місце у змаганнях на двоколісних велосипедах. Будь ласка. Чотири роки Орлов Ілля, третє місце у змаганнях двоколісних велосипедах. Будь ласка. Оплески йому. молодець. Шаповал Даніл, третє місце. Будь ласка, оплески оплески переможцям нашим учасникам. За перше місце Вакула Юрій 4 роки. Третє місце Мар'янченко Ілья за змагання на самокаті 4 роки. Масловський Марк, друге місце самокати 4 роки. Богдан, перше місце, самокати 4 роки. Богдана вітаємо, аплодисменти йому. А, Який в майбутньому буде великий у нас спортсмен. Нагороджується Ткаченко Микита за перше місце 2-3 роки самокати. Категорія. Микита, 2-3 роки, будь ласка, хто у нас? Батьки? Іде, йде, йде. Опа, з мамочкою. <laughs> Не Давайте мама сама йому вдягне. Вітайте мамі, мама завоювала також. Ми а, забираємо. Дякуємо. Нагороджується за третє місце е, е, у змаганнях в двоколісних самокатах е, Шаповал Даніл. Випадково написали двічі, да? ну добре. Нагородили. Шарафу, Шарафулін Олександр, третє місце, двоколісний ну, велосипеді 6 років. Шеліхов Назар. 6 років до колісні велосипеди. Друге, друге місце. У нас це серйозно медалі е, з знак ознакою місця. Так, Аксьонов Роман, перше місце двоколісний велосипедів 6 років. Футболісти велосипед 6 років, перше місце. Веретінова Валерія. Аплодуємо Валерії. Перше місце триколісні велосипеди два-три роки. Бандурівська Варвара. Варвара Бандурівська перше місце, будь ласка. Мінін Ільяєнко серед хлопчиків, друге місце. Ілья Мінін, ох, як щемно ми